はいはい、皆さんこんにちは。ゆうカフェのゆかとすんちゃんです。すんちゃんです。はい、あ、 <laughs> 作りそうそう。 <laughs> それでは今日は何をしていきますか。えっとね、今日はまあ普通の生活に <laughs> なんて言うんだろう日本語で。 から、まあ、今日はこう、はい、うちらが日韓夫婦の目線で見た時に、日本と韓国って違うみたいな部分が結構あるので、それを一個ずつ紹介していく感じにしようかなと思いますなんで今日はまあ第1弾でこれは、はい、一応いろんな YouTube の動画でまあなんか日本と韓国の違うとことかあるんじゃないんですか、うん、でもこれは本当に生活の中でそういう普通のじゃなくて本当に 今まで私まあゆかと6年付き合いました付き合いました付き合いましたあとずっと日本の友達がいてまあ10年ぐらいまた話長くなるんですけどね、うん、まあ早早めにしてねまあこれは本当にまあこれ日本と韓国はなって思うやつなん <laughs> か違うなって思うそうそう10年以上も日本人と韓国をいたり来たりして日本人と韓国っ <laughs> まあまあそういうのねだからあこれはちょっと違うなって私だけ思ったかな、ね、いやいやいやそうかも <laughs> まあまあそういうのを今日は少しずつ開けてあげますよ <laughs> はいなんで、はい、今日はまあ第1弾で、何を話そうかなっていうのは電話ですね電話 電話です電話の仕方が違う電話の仕方くて、うん、それを、はい、今日はやってみます一回、はい、はい、電話ください、はい、はい、知り合い程度のその知り合い人とこう電話する時の違いですはいまず韓国はいまず韓国韓国はいどうぞで여ぶせよあででであくちょくちょあで그것만하면되죠네알겠습니다네 で終わりですねうんだから最後だよねポイントはさっぱりでとか、うん、もしもしだからやぼせよとかじゃなくてあねあねねああくちょねねねあげすみだねって感じうん最後もねうん、うん、なんかそういう感じですねはいで日本にしたらやりますね、はい、日本ははいもしもしあはいはいそうですねはいそうですはい はいわかりましたはい今日もあありがとうございますはいはいこちらこそはいじゃあまたねはいはいはいはいはいはいはいまたはいありがとうはいお疲れ様はいお疲れ様ですはいはいはいはいはいはいはいって感じですね <laughs> なんかまあまあこういう感じかな大体わかり わかりますかねなんか <laughs> なんか終わる時、うねでもすっごい本当にわかるそれは、でなんだろう韓国は結構日本と比べてさっぱりしてて終わりがなんか「ええ今終わるの?」みたいななんか「うんねうん」とかここういうので終わるじゃん最後がなんか日本は本当に「はい」 って感じだよね、まあ、また次ね次ねって言ってはいあそうだねはい次またおねはいはいはい <laughs> あまた次はいありがとうね今日もはいはいはいはいじゃあどうはいじゃあねはいじゃあねはいはいはいはいそんな言わない最後まで切らないから「はいはいはい」何回やねんだから私も日本人と友達と話す時なんか 気まずいなんか気まずいというかなんでこんな長く「はい」はいなんか待っててそうだね、うん、だから切るタイミングがこうなかなかつかめないみたいになると思う例えばうちのお母さんと私はうちの韓国のお母さんですね、うん、本当に電話をなんか10秒以上、うんうん、電話した時あんまないんですなんかいつも早い、ね、いつも「お客さん来たのはい てないのあオッケー業務連絡でもねあのもしゆかのお母さんと電話するんだったらあはいお母さんはいそうですねはいはいそうですねはいどそうですまだまだ来てないんですはいはいはいすいませんね忙しいのにすいませんはいはい <laughs> とかねなんかねはいが多いはいがはいがねはいが多かったなのでそれがなんとなく違いかなと 思いますそうです、うん、私もそう思うだから韓国に来た当初は韓国のそのさっぱり感とか、うんうんうん、最後の「うーん」で終わるのにすごいなんか疑問だったけどでも今はもう慣れちゃってそうめっちゃなんかもうゆかと電話する時ものまねしてあげますねじゃあゆかから電話来たんですねだから私でバってやったら 二人も「やぼせよ」「もしもし」とか言わないんです一応始めた時はなんかなんかゲームみたいになんか誰が先に言うって <laughs> それ通じないそうかなでもまあまあまあこういう感じでちょっとそれは変なのねなんか「もしもし」とか「呼ぼせよ」を最初に言わないんだよねうんなんか言わないですごい二人を空気をとりあえず聞いててなんか変な趣味あるんですよ <laughs> まあまあこんな感じ、うん、はいそれが 今回の日本と韓国の違いの第一弾でした、はい、どうだったえ終わりなの <laughs> もう一個ありますけどね、はい、もう一個はまた次の動画でそうなのはいやりたいと思いますはいそれでは今日も楽しんでいただけたでしょうかうんまあ <laughs> いただきましたいただきましたいただきましたはいそれでは 今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたインスタグラムとツイッターとすんちゃんのインスタ過去本です過去部はいお願いしますチャンネル登録もお願いしますはいお願いしますそれではバイバーイ